Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Cenker Sezer soru ve challenge bölümlerine geri döndüm. Evet soru ve challenge yapacağız. İlk önce Facebook ve YouTube ve Instagram yok Instagram yok Instagram yok Instagram'ı bırak bunu çünkü hepsi direkt, direkt saçmalıkları yüzünden Instagram'ı saymıyoruz o yüzden ve Facebook YouTube Dragon Ball diziyi My Little Pony Super evet My Little Pony diziyi bitmişti onu biliyorum. Yani siz gönder ve yorumların altına gönderdiğiniz soru ve challenge'ları yapıyoruz. Hadi başlayalım. Şey, giyebileceğin kadar e, pantolon giy. Üzerime giyebileceğim kadar pantolon giyeceğim. İşte tişört ve çoraptan sonra pantolonla evet derim. Bekleyin. Birazdan pantolonlarımı giyeceğim. Bekleyin. Hemen giyeceğim. İlk önce buna başlıyorum. Bu benim pantolonum biliyorsunuz. Şimdi hazır mı? Bunu giyeceğim. Oh. Oh. Usul. Ya. Usul. Saçmalı pantolon giyiyorum bak. 2018'de böyle bir challenge var mıydı acaba? pantolon giyme challenge. Var. neden oyun videosu atmadım? Bugün şey testinize soru ve challenge video yapayım dedim. Artık giyemiyorum. <laughs> Abi. Videoyu... Nasıl bir şey oldu ya? Kilo almış gibiyim. Oh! ben şu pantolonları bir çıkartayım önce. Pantolonlarımı çıkarttım çünkü biraz fazla giymişim. <laughs> Ama çok komik oldu. Tamam şimdi sıradaki challenge. Silikonu Silikonu kırmaya çalış. Silikon mu kırayım? İşte hazır silikonu burada. Hadi o silikonu kır demiş ama bunu ikiye bölmeye çalışacağım. Olmadı. Olsun. neyse. Bayağı iyiymiş. <laughs> neyse. Kanalına farklı bir giriş yap sonsuza dek öyle giriş yapma yazmış. Farklı bir giriş mi istiyorsun şöyle? Ah, merhaba arkadaşlar ben Cenk Özel. Bugün sizlerle soru sonunda challenge videosu yapacağız. Evet böyle. Sadece de örnek olarak gösterdim Yani böylesine. Yani çok komik oldu. Tasty videolarını izle. Tasty mı? tamam. Challenge kabul ettim yani challenge accept this. Bir tane tasty videosu buldum. Vegan burger diye geçiyor. Hadi başlayalım. Malzemeleri de tanıtıyor ama ben öyle yemek yapmakta kolay değilim. Yani daha yemek yapmayı öğrenmedim. Ama yakında öğreneceğim. Zeytinyağı, Şimdi bunu bu köfteyi biraz bu birazdan köfte olacak bu karışım. Ya da köfte de olabilir Farklı bir şey olabilir. Köfte olduğunu yorumlara yazarsınız ya da ben bilirim. Şimdi soğan e, soğan mıydı bilmiyorum. Tuz attı, biber attı. Evet, domates salçası attı. Evet, biraz uzun bir şey olacak. Ama videoyu linki atarım. Ben isterseniz hemen de atabilirim videoyu. Yani linke. Yalnız et mi yapacak merak ediyorum. Bana burger gibi gelmedi bu. Yani burger olsaydı anlardım. Ha evet etini yapıyor şu an. Çünkü kızartıyor. Yalnız mangal Niye bu niye boyadı şimdi onu anlayamadım. Vegan peyniri. İşte hazır. Şimdi soğanıdır, domatesidir. Al. Al sana burger. Yalnız çok lezzetli olmadı mı? Evet çok lezzetli oldu. Her neyse bir video daha açalım. Cheddar React Chicken Speed Test diye bir video buldum. Onu onu izleyelim. Bu son videomuz ama. Tavuk göğüsleri. Müzik de çok güzel. Arkadan efsane bir müzik çalıyor. Kapat. Merinetin nasıl? Türkçesi nasıl bilmiyorum. Aa Şimdi o cipsi ezecek ve sonra tavukla birleştirecek öyle. Şu an toz parçası oldu. Hmm. Şimdi o birazdan pişirecek. Annemiz yalnız kayıp balık Dory'nin endiği gibi. Sosa banarak diyor ama ben sos ban banmadan yiyorum. Yes obvious. Tabii ki de yemek güzel olduğu için. Yani video güzel de şimdi sıradaki challenge. Meditasyon yap. Jiren gibi. Cirenebilirsiniz. Bunun gibi nasıl meditasyon yapabilirim? Yatağıma geçmem lazım. Ya da şöyle de gösterebilirim. Gösteremem şu an. Her neyse. Gidip yatağımda yapayım. arada Dragon Ball Super bilmiyorsanız adam değilsinizdir. <laughs> Şaka şaka adamsınızdır ama bazıları izlemiyor. <sighs> evet diğer challenge'ımıza geçelim. Maskeni takıp Meki'yi tekrardan canlandır. Meki'yi mi istiyorsunuz? Tamam ben bekleyin. Merhaba ben Meki. İki rejinin perversiyim. Ve bu maskeyi her zaman yüzümde ve bu şekilde doğdum. İyi daha ve bazı böyle komik videolar oluyor ve işte benim mekim. Evet bu benim maskem. Sıradaki challenge'ımıza geçelim. Telefonundan ee, yok telefonum değil mi telefonum şarj oluyor. Tamam sıradaki challenge. Z Champions videoları izle. Z Champions evet ben bu oyunu severim. Hadi başlayalım bir tane video buldum onu açacağım. Hadi izleyelim. İşte Z Champions bu şekilde. Yani ben bu oyunu seviyorum ama yakında o büyük güncelleme gelirse iyi olur. Yalnız video biraz bozuk kusura bakmayın. İşte Super Saiyan Mavi'nin ilk görüşü bu şekildeydi. Eğlenceli değil mi? Ama yalnız dönüşümünü izleyin biraz uzun sürebilir. Yok o kadar da uzun değil ama efsane. Şu an orayı kapat. Farklı bir Masaya. Eskiden aurası bu şekildeydi. Yani eskiden bu şekildeydi. Yani önceden Kaioken yoktu. Ama o kadar güzel değil mi? Çok güzel. Evet tamam bu kadar yeterli. Dur bekleyin. Evet challenge'larımız ve sorularımız bunlardı ama soru yoktu sadece challenge vardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve şurada 3 tane çıkan videoyu tıklamayı unutmayın. Bir de abone ol tuşuna tıklamayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Daha fazla Cenker, Cenker Sezer görevi hashtag'i videolarını istiyorsanız ve öbür videoları istiyorsanız yani oyun videosu çekeceğim tabii ki. Çekeceğim tabii ki de. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.